အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိကို World Antimicrobial Awareness Week ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Antimicrobial Agency ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းအပြင် Antimicrobial Resistance များကိုလျော့ပါစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ရေရှည်မှာ antimicrobial resistance မပေါ်ပေါက်ခြင်းအပြင်လူနာများကိုကုသတဲ့အခါမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ antimicrobial resistance ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် antimicrobial resistance ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သလဲပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါ။ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ general public ကို ကြည့်အောင်။ဒီ general public မှာ ဒီ antimicrobial agency ကိုအသုံးပြုကြတဲ့လူနာများပေါ့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့စီညွှန်လိုက်တယ်ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပါဒီဆေးဒီယောဂအတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်လို့စီညွှန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆေးကိုတောက်သုံးရမယ့်ပမာဏတောက်သုံးရမယ့်အချိန်ရေတောက်သုံးရမယ့်ရက်စသဖြင့်စနစ်တကျလိုက်နာပြီးတော့တောက်သုံးမှုလိုပါတယ်တခါတရံမှာ အကျဉ်းကြီးမေ့သွားလို့ယော့သွားခြင်းတောက်သုံးရမယ့်ပမာဏမှာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးမှားခြင်းတောက်သုံးရမယ့်ရက်အနေထားဖြင့်လဲရက်ပြည့်အောင်မတောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လူတာတဲ့ရက်တွေပို့ပြီးတော့တောက်သုံးခြင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ antimicrobial resistance ကိုပေါ်ပေါက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ စီးညွန့်အတိုင်းပဲစနစ်တကျလိုက်နာပြီးတော့တောက်သုံးမှုလိုပါတယ်။စီးညွန့်မပါဘဲနဲ့လေမိမိကိုယ်တိုင်စေးဆိုင်မှာဝယ်ယူပြီးတော့မတောက်သုံးသင့်ပါဘူး။တခါတရံမှာပထမတစ်ချိန်နေမကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကသုံးပြုတ်ထားတဲ့ antimicrobial agent ကိုမှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီနာမည်ပါတဲ့ကပြားလေးတွေကိုတင်ထားတယ်။နောက်တစ်ချိန်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုပြပြီးတော့ဒီဆေးကိုပဲဆရာဝန်ဆေးညွန့်မပါဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တောက်သုံးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂါဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူခြင်းမှတူမယ်၊လူခြင်းမှလူမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုကဲ့သို့တောက်သုံးခြင်းတွေလည်း antimicrobial resistance ကို ပေါ်ပေါက်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေဆရာမတွေသူနာပြုတွေ antimicrobial agents တွေကိုဆေးညွှန်းတဲ့အခါမှာဒီယောဂဝေဒနာသည်တကယ် antimicrobial agents လိုအပ်ရလားကိုပူတိုင်းဖြားနာတိုင်း antimicrobial agents ကိုကျွန်တော်တို့ဆေးညွှန်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ညတစ်ခါတရံမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ကအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားနိုင်တဲ့ယောဂါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ antimicrobial agents မလိုတဲ့ conditions ရှိပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ conditions လားဆိုတာကိုပထမအဦးဆုံးသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ conditions အတွက်ဘယ်စီးဒီအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲ any microbial agency အများကြီးထဲမှာမှအသင့်တော်ဆုံး any microbial agents ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ any microbial agents ကိုတနည်းကိုဘယ်နဲ့ချိန်တောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ချိန်ထိုးရမလဲနောက်တစ်ခါရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုရမလဲစသဖြင့် တိကျသောလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းများအတိုင်းပဲစနစ်တကျစီညွှန်မှုလိုပါတယ်။ညွှန်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းလိုက်နာမှုရှိမရှိကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတွေသည်ကျမရေးဆောက်ရှောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာမှသာ antimicrobial resistancy ကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့သော antimicrobial agent တွေသည်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော်၎င်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော်၎င်းစနစ်တကျအသုံးပြုရင် အကျိုးရှိပေမဲ့လည်းစနစ်တကျအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဗျမ်းမတာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် antimicrobial resistance ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းများအတိုင်းစနစ်တကျလိုက်နာဖို့အတွက်ထောင်သူလယ်သမားများနဲ့ မွေးမြူရေးကိုပြုလုပ်နေသောသူများသည်လည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။စောစောတင်ပြခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူကိုစီကိုစီကမိမိတို့လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းများအတိုင်းစနစ်တကျလိုက်နာမယ်ဆိုရင် antimicrobial resistance ကိုကျွန်တော်တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ antimicrobial resistance ကိုမပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ antimicrobial resistance ဆိုတဲ့ပြဿနာသည် ကမ္ဘာပေါ်မှာတစတစကြီးထွားလာတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်သတိရစေရန်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရသတပတ်ကလေးကို World Antimicrobial Awareness Week ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကနေပနက်စလင်စတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစပိုင်းနှစ်တွေမှာ formula အသစ်အသစ်တွေအကြောင်းမလို့ antimicrobial agent တွေကိုမြန်မြန်ဆန်းဆန်း တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်ထုတ်ဖော်နိုင်ခဲ့တယ်လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာ formula အသစ်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတစတစခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရတဲ့ပမာဏကုန်ကျစရိတ်တွေများတာတို့ကြောင့်မလို့ antimicrobial agency ရဲ့ပေါ်ပေါက်မှုနှုန်းကရခင်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေကွေးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအသစ်အသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ Any Microbial Agent တွေကိုမျှော်လင့်မဲ့အစားမိမိတို့လိုက်နာရမယ့်အစည်းအကမ်းစည်းမျဉ်းများအတိုင်းပဲ Any Microbial Agent ရဲ့ usage ကိုစနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့အားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော် ပြောကြတဲ့အစီအစဉ်လေးကို ဆုံးသက်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုဒူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်